溶けチャージでゴロゴロ掃除洗濯悪魔行真面目闇の王様になるの無理であれま皆様大きなの得落ちぶれたとか言わせないだよねダメになっただけですねでもね新しいこの世界でみんなに出会えた天使の名のもとに悪魔の名のもとに祝福をイボー。 キン無課金文字課金手前丼悪に目覚めて朝ごはんトマト漆黒に染めてやるわほんと皆様多いし落ちこぼれとか認めない断固そもそもの話ですね騒がしいこの毎日みんなが大好き天使じゃなくたって熊じゃなくたって不滅だよ 落ちた